assalomu alaykum aziz tomoshabin kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang videolarimizdan birinchilar qatorida xabar qilish uchun qo'ng'iroqcha va tugmasini bosib qo'ying O'zbekistonda 10 dan ortiq saytga kirish cheklandi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi va OAJ hamkorligida amalga oshirilgan chora tufayli 10 dan ortiq totalizator va bookmakerlik reklamasini noqonuniy ravishda yurituvchi saytlarga kirish cheklab qo'yildi. Bu haqida agentlik matbuot kotibi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning o'tgan davr mobaynida 19 mingdan ziyod o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, undan 10 ming holatda turli kamchiliklar aniqlangan va ularni tezkor bartaraf etish choralari ko'rildi xususan o'tkazilgan o'rganishlar natijasiga ko'ra 168 ta holatda totalizator va bukmekerlik faoliyati reklama qilinganligi aniqlangan va ularning barchasi bartaraf etilgan manba xabarus